नमस्कार बंधुओं लोकप्रिय यूट्यूब के दर्शकों को गया बिहार से स्वस्तिका कुमारी का सादर अभिनंदन आज आप सबके लिए एक खुशखबरी लेकर आई हूँ और वो ये है कि यूट्यूब पर पुण्याकृति चैनल का श्री गणेश किया जा रहा है वैसे तो पुण्याकृति नाम सोशल मीडिया और गूगल सर्च के लिए कोई नया नहीं है सर्च बार में जैसे ही पुण्य टाइप करते हैं मुख्यतः से दो कड़ियाँ मिलती है एक ऐतिहासिक पुण्याक सूर्य मंदिर के बारे में जो कि पटना के समीप पंडारक नामक स्थान में स्थित है और दूसरी कड़ी पुण्याकृति से संबंधित इस नाम से के साइट और ब्लॉग से लोग प्रायः परिचित हैं पिछले कुछ एक वर्षों में ही पुण्याकृति ने पाठक और अवलोकियों की बड़ी संख्या सहजने में सफलता पाई है पुण्याकृति को हिंदी के सर्वश्रेष्ठ ब्लॉगों की सूची में भी शामिल किया गया है जो कि इसकी लोकप्रियता का जीता जागता सबूत है व्यावसायिक पटल पर व्यापक रूप से फैले हुए अनगिनित पाठकों के अपार स्नेह ने ही अन्य सोशल साइटों के साथ साथ यूट्यूब पर भी उपस्थित होने का हौसला दिया फेसबुक और अन्य साइटों से जुड़े बंधु पुण्याकृति के विषय वस्तु क्षेत्र से पूर्णतः अवगत हैं फिर भी यूट्यूब के दर्शकों को इस संबंध में कुछ स्पष्ट जानकारी देना जरूरी लगता है पुण्याकृति विविधताओं से लबालब है हिंदी के नियमानुसार उपन्यास लेख व्यंग आदि मनोरंजक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ साथ धर्म अर्थ काम मोक्ष अर्थात पुरुषार्थ चतुष्ट की सिद्धि में सहायक लगभग सभी विषयों का समावेश किया है पुण्याकृति में मानव के अपरिहार आवश्यक विषयों विषय वस्तु तंत्र मंत्र योग साधना धर्म चिकित्सा जैसे विविध विषयों का आघात संगम है पुण्याकृति यूट्यूब पर शुभारंभ किए जा रहे हैं इस पुण्याकृति चैनल का मुख्य उद्देश्य है पारंपरिक भारतीय विद्वाओं कलाओं और संस्कृति और साधना से परिचय कराना व समाज में फैली कुरीतियों का शिकार इस कारण होते हैं क्योंकि इन्हें सही और निष्पक्ष मार्गदर्शक नहीं मिलता योग पथ प्रदर्शक नहीं मिलता अतः इन सभी विषयों का शिक्षा पद व्याख्यान शैली में प्रस्तुत करने का प्रयास है यूट्यूब का पुण्यकृति चैनल आशा है सदा की भांति दर्शकों आप और पाठकों अब अलौकियों का स्नेह निरंतर मिलता रहेगा सदा से आपका स्नेह ही मेरा सहारा होता है वसुदेव कुटुम्बकम का भावना सहित सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यंतु माँ कश्य दुख भाग भवे की मंगल कामना सहित आप सबको सच सहस धन्यवाद देते हुए आपसे निवेदन करती हूँ कि इस बहु उपयोगी चैनल का सब्सक्राइब करें नियमित रूप से देखें और अपनी राय भी व्यक्त करने की कष्ट करें ताकि समय समय पर चैनलों की खामियों को सुधारा जा सके इसे आपके लिए उपयोगी बनाया जा सके आपने अपना बहुमूल्य समय दिया इसके लिए धन्यवाद पुनः अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए धन्यवाद